Когда я смотрю на небо, иногда ощущаю вкус. Вкус того, что вижу. Этот горячий и острый рассвет. Этот молочный закат. Звездное небо с металлическим привкусом. А звезды, как маленькие карамельки, которые иногда попадают на язык. А ракеты? Не знаю. Наверное, это какая-то необычная специя. Или десерт. Где-то я слышал про подобное психическое отклонение, а как же оно называется? Что-то вроде, когда видишь звуки, слышишь цвет. Синестезия. Точно. А ты бы не писала сейчас. Почему же? Глаза испортишь ты мне. Ну, я немного. Ты все время что-то записываешь, все два года, что я тебя знаю. Я никогда не вел дневник. С моим почерком это невозможно. Все равно не перечитаешь. Но ну, мальчики редко ведут дневники. Это неинтересно. А дневники для девочек это что-то вроде дефрагментации мозга? Антон, если честно, я иногда забываю некоторые моменты. И поэтому я пишу. Мне это необходимо. А этот день... Как можно забыть этот день? Эти звезды. эта летняя ночь. Запускают ракету. Я всегда мечтала увидеть старт услышать гул ракеты, увидеть ослепительное пламя горящего топлива. Страниц бы 10 исписала бы. Я Антон. Ну прекрати, там очень много страниц написано о тебе. О звездах наверняка больше. Слушай, я большую часть своего времени занимаюсь докладами и статьями. Кстати, вчера написала доклад, как люди полетели на Марс. И представляешь, полетели даже те, кто младше нас. Ну, я вряд ли смогу полететь, разве что космическим туристам. Да, и мне не особо и тянет. Мне и тут неплохо. А тебе разве не интересно испытать невесомость? Ощущение свободного падения? А ты хочешь? Да. Считай сбылось? Сюда! Не забудь записать дневники! Да я уж не забуду записать, где я тебя похоронила! Сегодня вам выпал шанс поучаствовать в новой научной экспедиции. После успешных полетов на Марс было принято решение создать новую научную базу на орбите Венеры. Есть мнение, что данные, полученные сто лет назад, являются неточными. Да и многое могло произойти за целый век. Возможно, многие из вас слышали, что Венера похожа на нашу Землю несколько миллионов лет назад, а значит, она достойна более пристального изучения. Сейчас я раздам вам анкеты. Если среди вас есть молодые люди, кому это интересно, вы проходите следующий этап. Это потрясающий, но в то же время довольно рискованный опыт для каждого из вас. Что самое главное, подготовка будет происходить на Альтаире-10, который недавно построили в нашей области. Кстати, сегодня в 18 часов будет произведен пробный запуск ракеты. Те, кому это интересно, советую не пропустить. Думаю, что видно будет из любого уголка нашего города. Что касается ваших результатов, то они будут готовы в конце следующей недели. И уже на следующей встрече я скажу, кто из вас отобран для дальнейших испытаний. Ну а пока чаще смотрите в небо, привыкайте к его просторам. Давай, Рин, если я бегу с такой скоростью, ты, ты сможешь. Отстань, не до тебя сейчас. Хватит болтать, а ты дыхалку собьешь. Это же не я мечтаю в космос полететь. этот раз ты уложилась норматив. Вряд ли, конечно, обгонишь меня, но тоже неплохо. Мне нужно передохнуть. Слушай, Рин, нет времени отдыхать. Что? Почему? Скоро 6 часов. Ай, точно, блин. А как же передохнуть? Я погорячился, когда сказал, что ты меня не обгонишь. Так ты со мной? Ты куда собралась? На крышу. Не, мне и отсюда все будет замечательно видно. Привет, Рен. Привет, надеюсь, сейчас никуда не торопишься? Ну, я собирался на встречу. Со мной в парк. Предлагаешь мне принести встречу на потом? Да, это займет 30 минут, не больше. Не знаю, как ты это делаешь, но скоро буду. Завтра должны сказать результаты тестирования. Не похоже, что ты волновался. Да я не настолько волнуюсь, сколько хочу попасть в команду. Любое желание перекрывает все волнение. Тренировки не прошли даром, говоришь уж как спортсмен. Да почему всех девушек называют спортсменами? Есть же бизнес-леди, бизнес-вумен, супергерл. Так почему не спортледи или спортвумен? И ради этого я перенес встречу. Ну а с кем мне еще об этом поговорить? Рин, у тебя полный институт умников, неужели никто не знает? Ну, Антон! Что? Я не задумался об этом, представляешь? У меня другие приоритеты. И если в экспедицию меня не возьмут, так это не из моей физической формы. Я не изучал физику, астрономию, как ты. И вообще мало что изучал. Мне нравится бегать, прыгать, побеждать, тренировать. Я просто хотела поговорить. Знаю. Но когда ты ушеленно говоришь о звездах, я могу только слушать. Я люблю слушать. Да, я ничего в этом не понимаю. Но то, как ты говоришь о том, что любишь, о мечтах, это страсть. Я даже нормально сформулировать не могу. Ну, я понимаю тебя. Мне классно с тобой общаться. Мне нравится с тобой разговаривать. Ты много меня научил. Научил не сдаваться, не оглядываться назад. Правильно. Остановишься, умрешь. Халимова? Вы Ирина Халимова, да? Поздравляю, вы тоже приняты. С этого дня ваша жизнь изменится. После недолгой подготовки, во время которой вам уже запрещается иметь контакты с внешним миром, вас ждет долгое и увлекательное путешествие. Каждый из вас пройдет испытания на перегрузке и знакомство с космодромом. Но самое главное, вы должны научиться терпеть друг друга. Поэтому то, что вы чертовски умные, это хорошо но еще лучше, что вы здоровы. Пока еще здоровы. Это намек на то, что путешествие хоть и готовится давно, оно является достаточно опасным. Вы можете не вернуться. Я хочу, чтобы вы это понимали и осознавали, поэтому у вас есть буквально пару дней для того, чтобы подумать и отказаться. Обещаю, в личное дело это записано не будет. Что же вы какие молчаливые? Надеюсь, это признак терпеливости. Вернешься, умрешь. Он мертв? А ты наблюдательная. В чем он провинился? Ведь вы не из полиции. О нет. В чем провинился? Просто кому-то перешел дорогу. Так убиваете его вы. Я и не оправдываюсь. Каждый должен выполнять свою работу. Почему вы все еще со мной разговариваете? Я никогда еще не был в подобной ситуации. И я. Вы меня убьете? За что? Ты ведь так и не повернулась. Он умер для меня тоже просто так. Так же бессмысленно. Его жизнь была для тебя так же бессмысленна, как и его смерть. Не думай об этом. Лучше думай и помни о тех людях, которые что-то значили для тебя, для которых что-то значила ты. А дома всегда нужно иметь запас муки, соли и лука как бабушки твоей. Она лук для памяти ела. Ну, он и для мозга полезен. Вот ты лук не ешь. а зря. Бабушка ела и 90 лет прожила, из ума не выжила. Шутка, Лерин, 40 килограмм лука. <laughs> А наши-то опять на Марс собрались. Через 20 лет, глядишь, как на трамваях в космос будем летать. Помню, я кандидатскую защищал, когда это все началось. А теперь... А я бы полетела на другую планету. Ну, если хочешь, полетишь. Будешь умненькой, здоровая и полетишь. Когда я училась, уже не модно было мечтать стать космонавтом. Да и сейчас не модно. Ну, а ты не слушай никого. Мало ли что другие люди скажут. Они в себя не верят, то в других верить не стану. Ты решила в космос? Значит, в космос. Вот, дочь, зачем мечты нужны? Э, чтобы вдохновлять. Чтобы сбываться. Спасибо. Почему ты хочешь полететь в космос? Я всю жизнь мечтала об этом. Однажды мы отправили в экспедицию добровольца с тремя другими учеными. Уж как он хотел полететь, оказалось на нем четыре трупа. Хороший способ побега. С тех пор мы проверяем каждого добровольца тщательно. Но у меня чисто научный интерес. Наверное. Хочешь увидеть ракету? Да, очень. Серьезно, ты скоро улетаешь? Да, сначала подготовка, потом полет. Лететь всего два года. Я не понимаю, бросить все, ты прям сто процентов в этом уверена? Ты не представляешь, насколько это удивительное путешествие. Я столько всего увижу, испытаю невесомость, свободу, новые миры, космический холод. Это невероятный опыт, исключительный. Весь этот проект – это путь к вечности, путь к бесконечности. Что ты несешь? Вот тут вечность, вот тут бесконечность. И если что-то познать тебе не суждено, то как бы далеко ты ни отправилась, ты все равно этого не поймешь даже своими мозгами напичканы тем высшим образованием. Значит, ты не рад, что меня взяли? Да как тебя вообще могли взять? Ты же записываешься в дневник, чтобы не забыть. Вести бортовой журнал – это неотъемлемая часть. Я идеально подхожу. Великолепно. Я думала, ты меня поддержишь. Я поддерживал тебя последние два года, а теперь ты просто улетаешь. Прости, что не писался в шаблон. Меня всегда не покидало чувство, что я нужен был тебе только для того, чтобы переиграть какой-то момент в прошлом. Как будто давным-давно тебя кто-то очень сильно обидел или еще что-то. А я тут весь такой положительный персонаж. И история повторяется, но в этот раз все происходит по плану. Говорю правильные вещи, сны воплощаются. Да, я не ученый Рин, но это не значит, что я слепой. Я не хочу опять вырывать страницы своего дневника. Лучше просто допиши то, что считаешь нужным. Когда она улетела, на душе стало теплее. Наверное, потому что случилось то, о чем она мечтала. А нам нравится, когда мечты воплощаются в жизнь. Пусть даже не наш собственный. Thank you.